polihisztor, aki építész, belső építész, díszlettervező, festő, grafikus, világvándor, filmdíszlettervező, tehát eh, exteriőrbe is szerepelt, mindegyiket óriási alázattal és tisztelettel csinálja. Nagyon szeretem őt. Ritka, hogy idős ember idős emberről ezt mondja, lehet tisztelni, meg eh, körülvenni, meg minden. Egy kiváló ember, aranyos, kedves, egyetlen egy zseni tulajdonsággal nem rendelkezik azon kívül, mint amit itt ti a képeken, a szobrokon és a díszleteken láttok. Erre a varázslatra, amit, amihez Csikós Attila olyannyira ért, erre nagyon-nagyon szüksége lenne ma az egész világnak, nekünk magunknak. Én máig megöregedve is nagyon-nagyon szeretem a meséket, és Csikós Attila gyönyörűen mesél. Ő pontosan tudja, hogy az opera műfaja az valójában egy varázslatos mese kéne legyen, amelyben a mese része maga a díszlet. Az az érzésem, illetve hiszem, hogy az opera olyan műfaj, ahol a, a zene primátusa mellett a, a történés és a díszlet, és az a kor, amelyben született az opera, az egy massza. Manapság ezt el szokták felejteni. Díszletben is, operarendezésben, sok mindenben. Csikors Attila szinte az utolsó olyan díszlettervező, akiket én ismertem személyesen, és akiket ma is ismerek, aki ez a varázslathoz ért. Én tulajdonképpen egy renegát vagyok úgy, hogy, hogy is, is, is csinálom az operát, csinálom a színházat is. Az építészet az számomra a színházi építés de az, akkor, amikor olyan ö, ilyen különleges építész munka van, akkor sem tagadom le, hogy egy színházi ember vagyok. Nekem szerencsés életem volt, nagyon sok ö, olyan darabot csinálhattam, ami, amit szerettem, és amit, amit igaz szívvel csináltam. És tudom mondani, hogy soha nem csináltam, és nem vállaltam olyat, amit, amiben nem hittem az álomvilág az, az, az, az pontosan azt mutatja meg, amit életemben ö, ö, csináltam. Rengeteget álmodtam, szépeket, meg mindenféle dolgokat, amit aztán meg is csináltam. Én nagyon sokszor volt olyan, hogy, hogy úgy nézettek ők ki, hogy nem lehet megcsinálni. És hát elég makacsul, de azért ezeket meg szoktam csinálni. Én nagyon boldog vagyok, hogy ezt csinálhattam, és egy szerencsés ember vagyok más oldalról, hogy, hogy működnek ezek a dolgok. Mindig ugyanazt gondoltam, hogy, hogy nekem itt az életem, és az, hogy külföldön dolgozom, az egy, az egy ajándék még hozzá. Én azt gondolom, hogy, a, hogy Magyarország, meg, meg itt lenni, az nekem nagyon jó. Barátaim, mindenem itt van, az életem is itt van. Folyamatosan kísérem a pályát, és ő is némiképp az enyémet, és, és én azért örültem annyira, részben mikor ő a Művészeti Akadémia tagja lett, és amikor a laudációját én tudtam mondani, ez számomra hallatlan öröm volt. Egy olyan, olyan nagyon nem szívesen mondja ezt az ember, mert szembedicsérésnek tűnik, de annyira tiszta ember ő, és olyan mértékben nem keveredett bele soha a csatákba. Őt szerették volna elnyomni sokan, de, de nem keveredett semmiféle csatába. Ő él a saját művészetének, ami gyönyörű.